disfrutando del malecón de Puerto Plata con el mejor carnaval. Gracias, mi amigo y hermano Félix Corona, desde Sosúa para el mundo. Eh, Bienvenido a este Puerto Plata. Gracias. Bueno, disfruten ustedes aquí en este canal de todo lo que ha estado pasando este día en el municipio San Felipe de Puerto Plata.